Ράτα εδώ. Σ' άρεσε να βρίσκεις. Ε, ο Τζόνι που είναι Τζόνι. Ποιος, Τζόνι. User joined your channel. User in your channel timed out. Ακούω η μάδα. Βάλε γέλι. Δεν βάζει που πήγες. Οκ. Εδώ, εδώ, εδώ, Δεν είναι Θέλω μου να είναι σε ακτίνα που να μ' ακούνε. Εντάξει. Πάνω μου. Βάλε γέλι, βάλε Έχω βάλει. Ε, να με ακούτε και να κοιτάτε εμένα, να βλέπετε. <laughs> Το παιχνίδι με User left your channel. User joined your channel. πόκερ. Από, Ένα σημείο στον δρόμο κάτι. Κάτι για βροχές. Μπού κάτσε όλα πίσω. Λεμίδα, έλα εδώ, Λεμίδα. Έλα. Ετοιμαστείτε. Είσαι ο Αγγελάτης. Δεν Μην πετάτε γκρινέτες, θα μας το όλους εδώ πέρα. Παράπλευρη απώλεια. Δεν πίσω το δέντρο. Παράπλευρη. <laughs> Copy. User joined your channel. Έρχονται... Τι... Θυμωθείτε, έρχονται. Πρώτο, παγκόσμιο. Είστε έτοιμοι. Έρχονται, έρχονται, έρχονται. Ναι, φεύγει τώρα. Πού κάνω, θα κάνω. Γεια Πού τι, τι κάνει, το ωραίο αμάξι. Κάσε ρε μαλακή. Δεν τελευταία ένα μάξι. Δεν κάνω, κάνω. Πού είναι, πού είναι. Πιο πίσω. Μόνο σας, κύριε Γιάννουσα, έχετε το πρόοδο. Τράκα, όλα πιο πίσω. Κάνα δεν του αριστερά κάποιος να πάρει καμιά κάλυψη. Να είμαστε όλοι εδώ. Κάτσε εδώ. Πέρασε μια στάμια. Ρε Φιάλκης. Γεια φίλε. Περάσει μπροστά μου, λέω να έρθει μπροστά μου. Δεν του έχει φύγει τέρμα μπροστά. Τους πήγε τέρμα μπροστά ο Μπούμπατς. Δεν μπαίνει κανείς να ψηφίσει, σας το λέω από τώρα. Ποιος είναι αυτός που πάει στον δρόμο, στον δρόμο, ποιος είναι. Πάλι πρέπει να είναι. Είναι ακριβώς να σου πως έχουμε και τα μάτια μας πίσω όπως είχε την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Ρε μαλάκα, πού πας ρε μαλάκα. Χαβάι, έλα να κοιτάμε πίσω εμείς ρε. Χαβάι, έλα να κοιτάμε εμείς πίσω. Πήρες αρμακά, θα σε πάρει εγώ. Θέλω kill ρε. Ρε kill ρε. Πειρά, πειρά, πειρά. Πάει, πέφερα, δεν Μπα. Ε, κύριε, έχουν πάρει 20 παιδιά για έξτρα άμμο. Ε, έχω πάρει 20 παιδιά. Όποιος χρειαστεί άμμο μου λέει. Κόπη. Ε, ε τι να κάνω, ρε. Ρε μαλάκια, μην αφήνετε τις υπηρεστικές ρε αγοράκια. Πετάξετε στα σκάφη. Ακούγε το όχημα. Παιδιά, ένα KDR πρέπει να μην δώσει κάποιο μπακάρο. Παιδιά, η δική μου θα είμαστε στη δοξιά, ε. Μαζί Ένα που μακριά σε πολύ. Να μπω στο όχημα να πέσει αυτό να του πάρουμε το σακίδι μα έχει. Ναι, είναι κλειδωμένα ρε. Πειρά. πάμε. δεξιά. Έλα, έλα. δεν Δεν είναι κλειδωμένο. πάνω Πάρτε πάνω. Πάρτε καλύψεις Λεωνίδα και γράφει κάτι πάνω. Ωραία. Κόπη. Επαφές πάνω δεξιά. ρίξατε όλα, βλέπω έχει πέσει ένα MG εκεί πάνω. Ναι, το αυτό, αυτό το Βλέπεις κάτι white. εκεί περνάω, περνάω, περνάω, περνάω. Άρα τα στάλματα. Έχει Είστε μαζί μου, Chris Wayne. Εδώ είμαι. Και έχετε μπροστά. Chris είναι σε μένα, είναι εδώ. Α, είστε, μπροστά ήδη. Ναι, Ποιοι είναι ναι, ναι, μπροστά μου, παιδιά. Chris και Μακ. δεν είστε την ελευθερία. Όχι, όχι, όχι,